Yeah, throw throw a free side. Motherfucking life. Yeah, yeah, yeah. Same song every day. Can change, come again. In loop time, loop vine, any change they mean. I date on motherfucking friends, went to the time, ولزم my pants. If they go, can give him a chance. ما الثقة لا تقدت لهم النفس نو كل واحد خياله برنس ما بغاش تكون ذا بيست لكن كان ابسنت فوق تيست اوكي زيد في الجيم يا زيد في الليفل اوكي الجين يا بس مخ مزيان او او او يا هاكا إيه، ستورة صاحبي بين ما يقتش هوليود السينما غير فوال موف فوق البالكون زيد هرب حسادة غيبقاو تما بقى طالع طالع طالع حتى السما شحال من واحد ورايا باقي كيجري وغدكور كان عنده غي شحمة ايه ايه ما تدمش معايا صاحبي فوسط وسط الرينج ايه كنت باين شحال هادي دابا فينك ايه جيت مسحتهم كاملين لقيت بوحدي طاير حنا اللي كنحمو قوادة فهاد الجيم نلقى باور يا وريضة طلق البيت هادي 12 الليلة عشيري ما فايتة غير نص ساعة هرب الاولد سكول ناكح الجيم بردعاك على الشواري في دكة الشاي كي البكيات فاطمة والشاي بلا البصري في سطات حشاي دروا سيتي قدفنا فيها الديستا متربع في العرش عواج لي العكاس مازالني هنا وطالبية الانتظار امتى توصلوا تيد النار انت فاند الراي اجابك عندي لا تحمل عقلك ما لا طاقة له به كيفن سبايسي في بيوري في المايند مات الفيدباك يو مات الفيدباك من يكون ميكرو في دير كسبو و وتمزق ليه مخصوص في القلب ماشي دريكس مرة و ورد عليه عبدي السردين ماشي جنوات نقل واقفش في المندية تركات متاعي بس مش حربات الأمية هزيت الطراب وفي الراب الراب ولا سلاحي هاك حزلات كلاشيني نتيري فيك داسي الراب ديالي مافيا واللي كلاشاني نشعل فيه عافية ايه عافية